হেল্ল' গাইছ এতিয়া ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং আমি পাঁচটা বজাতে উঠিলোঁ এয়া গুটিও আহিছে আমি মানে এতিয়া ঢলা শদিয়া ফুৰিবলৈ যাম আৰু মনটো ভাল লাগি গৈছে আপোনালোকে আপোনালোকক দেখাই থাকিম মানে একদম ৰাস্তা ঘাটো দেখাম আৰু মানে আমি কি কি কৰিম মানে সকলো দেখাম এতিয়া মানে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে লাইক এটা কমেণ্ট এটা আৰু কি কৰিব লাগিব ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি অঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া আৰু টিপি দিব একদম তাতে থকা ঘণ্টাটো কৰি মাৰি দিব আৰু তেতিয়াহে মানে আৰু মানে আমাৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি ভাল লাগিব আৰু নে কি কৰে তেন্তে আৰু ষ্টাৰ্ট দি দিওঁ আৰু হেল্ল' গাইছ মানে এতিয়া আৰু আমি মানে মানে ডিব্ৰুগড় পাওঁ পাওঁ অৱস্থা হৈছেহি আৰু মানে এতিয়া তেলটো শেষ হৈ গ'ল আৰু তেল চেল ভৰাই লৈছোঁ ইয়াত আমাৰ জিতুপন আছে জিতুপন গগৈ আছে কণ্টিলো বুলি কয় ইয়াৰ নামটো ইয়াৰ আমাৰ দেৱজিত আছে কেনেকুৱা লাগে আহিছে কেনেকুৱা আহিছে মানে লাগিছে মানে দাদাবাৰ লগত আহি এয়া আমি এতিয়া তেল চেল ভৰাই ল'লোঁ এয়া দীপু এয়া আমাৰ পিগুটি তেল ভৰাই লৈছোঁ আমাৰ পি গুটিৰ লগত আহিছে এয়া এণ্টক মই দেখাই দিছোঁ আৰু মানে দেখাই দেখাই গৈ থাকিম আৰু ঠাণ্ডাত মানে আৰু মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' অলপ মানে বনাব নোৱাৰিলোঁ কপনি চপনি উঠিছে এতিয়া ৰ'দটো দিছে আৰু ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া আৰু এই ফ'ৰ লাইনত মানে ৰখি আছোঁ আৰু মানে দুটা মানে ফটো চটো মাৰিছে মানে আৰু দাদা দাদা দুজন আছে হাই কেইজন ৰখি আছে দাদাকেইজন আৰু মানে পি গুটি অলপ মানে চেলফি চেল্ফি লৈছে আৰু মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড দেখাব মই আহিছোঁ বুলি এয়া তাৰপৰা আমাৰ এইকেইটা আছে এইকেইটা মানে এতিয়া বাইকত মানে উঠিব আৰু মানে এতিয়া আমি যাম আৰু ভোক চোক লাগিছে ৰাতিপুৱাই উঠি অহা মানে ভোক লাগিছে চাহ তাহ একো খোৱা নাই আৰু খামগৈ আৰু আৰু মানে একদম মজা লাগিছে আৰু দেখাই থাকিম আৰু আমি ব'লক তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট দি দিছোঁ এতিয়া মানে আমি ডিব্ৰুগড় সোমাই গ'লোঁ আৰু অলৰেডি অলৰেডি মানে আৰু সোমাই মেলি এতিয়া এইটো ৰাস্তাত মানে আপোনাৰ বগীবিল যায় আৰু বগীবিল যাব পাৰিব আপোনালোকে এতিয়া মানে আৰু চাহটো খাম আৰু বহুত মানে কিবা কিবি লাগিছে ঠাণ্ডা একদম ঠাণ্ডা মাণ্ডা আৰু এতিয়া মাথাটো অলপ গৰম কৰিম আৰু চাহটো খাই মেলি এয়া আমাৰ বাইদেউ দোকান বাইদেউ দোকান আমি ৰখিছোঁ এয়া আমাৰ হৈছে দাদা দুজন আৰু সেয়া আমাৰ যিটো যিটোকণ কণ্টিলৌ আৰু এয়া আমাৰ হৈছে পি গুটি স্কুটি ষ্টেণ্ড কৰিছে আৰু সেই চাইনবোৰ্ডখন হৈছে ডলা শদিয়া এতিয়া যায় আৰু এইফালে ডিব্ৰুগড় যাব পাৰিব আৰু এইপিনে আপোনাৰ লংডিং কানুবাৰী যাব পাৰিব এতিয়া মই চাহটো খাম বাইদেউৰ দোকানত ধুনীয়াকৈ চাহটো খাম আৰু ইয়াৰ দাদাজন আছে দাদা কেনেকুৱা লাগিছে আহি মেলি বঢ়িয়া বঢ়িয়া একদম একদম ধুনীয়াকৈ ফটো চটো কৰিম আৰু এতিয়া আমি চাহটো খাম ধুনীয়াকৈ এই দোকানত মানে লাও চাহ দাদা কেনেকুৱা লাগিছে হাঁহ কাটি দিয়ক অঁ এয়া আমাৰ দাদা দাদা হৈছে আমাৰ লগত চাহটো খাম এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰখি মেলি একদম আৰু ৰাতিপুৱা একো খাই নাহিলোঁ আৰু চাহ এটা এতিয়া মানে চাহটো খাম আৰু কি মজা লাগিব জ্যোতিকণ তুমি কি খাবা জ্যোতিকণে বোলে লাল চাহ খাব আৰু একদম মজা লাগিব আৰু একদম ঢলাহ দিয়া যেন আৰু যদি টাইম আৰু গৰম গৰম চিঙা খাব আৰু যদি টাইম মিলে ৰয়িঙো যাবলৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু মানে কি কি দেখাব পাৰোঁ দেখাম আৰু ঢলা শদিয়া চাই থাকিব এই বাইদেৱে আমাক চাহ বনাই দিছে একদম ভাল লাগিছে একদম ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱা চাহ খাবলৈ পাইছোঁ লাও চাহ দিছে আদা চাদা ধুনীয়াকৈ দি দিছে আৰু বাইদেৱে এয়া বাইদেৱে বনাই আছে একদম এখন বাইদেউ দোকান আপোনালোকৰো আহক বাইদেউ দোকানত ৰাতিপুৱা ডিব্ৰুগড় চিব্ৰুগড় আহিলে বাইদেউ দোকানত চাহ তাহ খাব এইখন বাইদেউ দোকান এয়া দাদাই খাই আছে এয়া দাদাও খাই আছে এয়া যিটো কাৰণে পূৰা মৰক মৰক মাৰিছে একদম কেক ইয়াৰ পিগতিয়ে পূৰা দিছে আৰু আমাৰ দেৱজিত চাহ আছে এয়া আমাৰ অংক মাষ্টৰ হয় দেই ময়ো এতিয়া খাইছোঁ আৰু এই কেক বেছি বাইদেৱে দিছে আপোনালোকৰ গুড মৰ্ণিং দিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকৰ চাহ তাহ খাই আছে চাগে নাখাই যদি বনাই মেলি খওক আৰু এতিয়া বাইদেৱে দিয়া চাহ একদম খাব লৈছোঁ আৰু মানে একদম মাথা চাথা ঠাণ্ডা হৈ গৈছিলে অ' মা এতিয়াহে গৰম গৰম লাগিছে ভাই এতিয়া মানে অলপ এনাৰ্জি হৈছে আৰু মানে বকিব পাৰিম আৰু বক বক বককৈ বকি থাকিব পাৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম মানে একদম ৰাস্তা ঘাট মানে ঢলা শদিয়া দলং দেখাম আৰু যদি টাইম থাকে ৰয়িং যাম আপোনালোকক চাই থাকিব দাদাবাৰবোৰৰ এতিয়াহে একদম গৰম গৰম লাগিছে <laughs> দাদাবাৰ বোলক যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু দাদাবাৰে বহুত কষ্ট কৰি আহিছে আপোনালোকলৈ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু তেতিয়াই ভাল লাগিব আৰু মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ মই ভাল পাম আৰু আৰু দাদাবোৰো শান্তি হ'ব আৰু নে কি কয় আৰু তেন্তে এতিয়া আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো এতিয়া চাহৰ কাপটো মই ইয়াতে পেলাই দিছোঁ এই পিবুটিয়ে সৰু পানীবিধ ঘৰত কৰি নাহিলে এয়া ৰাস্তাই ঘাটে কৰি দিছে বহুত বেয়া কথা হৈছে আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ব এয়া পিগুটি কণ এই লোক কাহাছে আতেই ইকুটি দণ্ডনীয় হ'ব এই আমাৰ এইকেইটা ঠাণ্ডাত বোলে কপি আছে বোলে এটি শ্বিলঙে কৈছে যেনিবা এনেকুৱা কপনি সিহঁতৰ বাপৰে বা যাম আৰু লাহেকৈ এইখনে বাইদেউ দোকান বাইদেৱে চাহটো বহুত ধুনীয়াকৈ বনালে একদম আমাক দিলে ভাল লাগিলে আপোনালোকো আহক বগীবিল দলঙৰ ওচৰতে আছে এইটো আপোনালোকে আহক ডিব্ৰুগড় আহিলে বাইদেউ দোকানত চাহ খাব এইখনে বাইদেউ দোকান মই দেখাই দিছোঁ বাইদেউ ৰুটি বনাই আছে আমি যাব লৈছোঁ আৰু বাই চুকাপাত নিলে আহিব আপোনালোকে যদি বাইদেউ চাহ খায় কি ধুনীয়া মতা চাহ বনাই বে একদম বাইদেউ হাঁহ দি দিয়ক এয়া আমাৰ মানে এয়া বাইদেউ হাঁহ দিছে তেন্তে আমি গৈ থাকোঁ আৰু বাইদেউ টাটা এতিয়া চাহ তাহ খাই অলৰেডি আহিলোঁ আহি মেলি স্কুটিত উঠিব লৈছোঁ স্কুটিত উঠি কেনে এতিয়া আমি ডিব্ৰুগড় হৈ তিনিচুকীয়া ৰোড এনেকৈ যাম ঢলা ঢলা দিয়া চাবলৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ঢলা শদিয়াখন যদি ঢলা শদিয়ালৈ নাই অহা আহক আৰু যদি নাই দেখা যাযাবৰ লগত ঢলা শদিয়া দেখিব আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছে নহয় আমি এতিয়া চাহ তাহ খাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড় হৈছে আপোনাৰ তেৰ কিলোমিটাৰ আছে আমি মানে এতিয়া আৰু কি ক'ব মই এতিয়া পি গুটি স্কুটিতে উঠি লৈছোঁ আৰু মানে দেখাম আপোনালোক ঢলা শদিয়া আৰু কি মজা লাগিব আজি ভিডিঅ'টো মানে এনেকুৱা আমেজিং এনেকুৱা আমেজিং মানে ময়ে ক'ব পৰা নাই এনেকুৱা মজা ভিডিঅ' আজি মই কি ক'ম দাদাবৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু তেতিয়া দাদাবোৰে আৰু ভাল পাব আৰু বকি থাকিবলৈ বক বকাই ও মা কি মজা লাগিছে একদম মানে ফ'ৰ লেনৰ কিনাই কিনাই কিনাই কিনাই গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ আৰু গাড়ীটো মানে এনেকুৱা স্পীডত চলাই মানে মাথাটো বেয়া কৰি দিয়া ভাংকৈ যায় এতিয়া মানে আমি এইপিনে বাইপাছ হৈ গুচি যাম আৰু মানে ডাইৰেক্ট মানে শ্বৰ্টকাট দিছোঁ আৰু মানে মানে যে চিধা চিধি নাযাওঁ আৰু মানে বাইপাছ হৈ আমি সোমাই দিলোঁ মানে জগন্নাথ মন্দিৰ কিনাৰেদি গুচি গৈছোঁ মানে এই ৰাস্তাটো মানে এইটো ৰাস্তাতে এতিয়া গৈ আছোঁ মানে আৰু গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ আছে আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ আৰু সেইকেইটা আমাৰ এইকেইটা একদম ৰাইডাৰকেইটা গৈ আছে এতিয়া গাইচ আমি চাবুৱা পাই গ'লোহি অলৰেডি কি মজা লাগিছে ইয়াত দাম পাই দাম পা দাম পাই দাম পা দাম পাই দাম পা ইমান দাম পা আমি অভাৰটেক কৰি দিছোঁ আমাৰ একদম মানে কি ক'ব আৰু আমাৰ ৰাইডাৰকেইটা একদম পূৰা এক্সেলিছে মানে মোৰ চকু টকু মুঠ খাই গৈছে আৰু কি ক'ব ৰাইজ মই মানে আৰু পগলা হৈছোঁ সেই ইয়াত এখন মানে এৰোপ্লেন আছে আপোনালোকে চক মই দেখাই দিছোঁ এৰোপ্লেনখন দেখিলে নহয় আপোনালোকে এতিয়াই মানে আৰু গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ যাত্ৰা আগুৱাই আগুৱাই আগুৱাই আগুৱাই গৈ আছোঁ আমি ঢলা শদিয়া আগমন গৈ মানে হৈ আছে আৰু কি ক'ম আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক চাই থাকক চাই থাকক যাবৰে দেখাই থাকিব আৰু সময় থাকিলে আমি ৰৈমো যাম বুলি কৈছোঁ আৰু কি ক'ম আৰু আৰু যদি সময় থাকে আৰু আৰু এটা ভাল খাব আমি মায়'দিয়াও গুচি যাবলৈ আছোঁ আপোনালোকে তাকে চাই থাকক যাবৰ ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব এনেকুৱা স্পীড দিছে মানে টেনৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ নিচিনা এক্সপ্ৰেছ মানে স্পীড দি দিছে আৰু মই কি ক'ম আৰু মানে মই মানে আৰু বুক বকা বুক বকা একটো ক'ব পৰা নাই সিহঁতক মানে এনেকুৱা স্পীড দিছে কি ক'ব আৰু আৰু যদাবৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে মই এদিন চল্লা বাচিছোঁ বে একদম মানে দাম্পাখনে মানে বেক কৰি দিছিলে একদম মানে উফ মা কি হ'ব কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে আল্লাহ আৰু বচালা তুমি কি ক'ব আৰু এতিয়া মানে আৰু এই চব বাগান বাগান বাগান বাগান কি মজা মই কৈছোঁ নহয় অসমত মই কৈছোঁ আৰু চাহ খেতিয়কৰ বাবে চাহ দেখাই দিবা ভাই অসমত বিখ্যাত এয়া কি কম এই ভাই লাহে লাহে চলা লাহে লাহে ইমান স্পীড দি চবে যা যাব এয়া দেখিছে নহয় এয়া একদম উইচ একদম পি গুটি এনেকুৱা চলাই বে স্কুটি মানে মই মানে মই বহুত ভয় পান্দুৱা হয় মানে বহুত বহুত বহুত ভয় কৰোঁ মই কি ক'ম আৰু আপোনালোকক আৰু কি ক'ম বে লাহে লাহে চলা বে লাগিছে নেকি তোৰ ইমান স্পীডত দি চবে চলা এতিয়া চবেই ৰেষ্ট লৈছে ভাগৰ লাগিছে চবেই বাইক চাইক চলাই মেলি আমাৰ কণ্টিলো ই মাছটোৰ এই বিলৰ মাছটোৰ কয় ইয়াৰ কণ্টিলো দেখাই দিছোঁ এতিয়া দেৱজিত গুটিত আছে দাদাহঁতেও আছে একদম মানে চবেই মানে ৰেষ্ট লৈছে আৰু বাইক চলাই চলাই এইবোৰ লং জাৰ্ণি আমাৰ লগত আছে এই স্প্লেণ্ডাৰ আছে তাৰপৰা এয়া এডভেঞ্চাৰ আছে একদম চব আছে সেই আগত এণ্ট এখন ৰখি আছে মানে ভাগৰ লাগিছে আৰু চবৰে অলপ জীয়াইছে অঁ এইবোৰ চব আছে আৰু এইয়া মই দেখাইছে চাবুৱা এইবোৰ চাবুৱা মানে এইটো মানে মেইন ৰোড মই দেখাই দিছোঁ এয়া এতিয়া গাড়ী চেঞ্জ হৈ গ'ল মই উঠিলোঁ স্প্লেণ্ডাৰত কণ্টিলো বাইকত আৰু এইখন এণ্ট্ৰক আছিলে এণ্ট্ৰকখন মানে হেৰি হ'ব বেলেগ এটা এয়া দেৱজিত ড্ৰাইভাৰ দেৱজিত

এতিয়া মানে টাউন পাই গ'লোঁ সেই গাইছ আপোনালোকে চব ও মা পামগি যে ঢলা সতি আৰু বেছিদিন নাই ও মা দোকান চোকান ইমান ডাঙৰ টাউন বি মই ভবা নাছিলোঁ বি ও মা মই কি ক'ম আৰু এতিয়া সোনকালে পাই যাম এই ঢলা সতি আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো জজাবৰ ব্লগ এইয়া দেখিছে নহয় ঢলা সতীয়া পাই গ'লোঁ অলৰেডি এয়া আমাৰ পুলিচৰ চেক গেট পাৰ হৈ গ'লোঁ মোৰ ভয় লাগি গৈছে আৰু ইচ মা মই মানে কেমেৰা ভিডিঅ' কৰোঁতে ঐ বুলি চৈছিলে পুলিচটোৱে মানে ভয় খাই গৈছিলোঁ আৰু মানে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ ঢলা শদিয়া মানে ষ্টাৰ্টিং দিছোঁ আৰু মই দলঙৰ প্ৰথমডোখৰ মানে উঠি উঠি গৈ আছোঁ আমাৰ মানে এই দেখাম আৰু আপোনালোকে মানে ঢলা শদিয়াৰ মাজত গৈ যাযাবৰে আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব যাযাবৰ এই ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভাল লাগিছে আৰু লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু আৰু মানে তেতিয়া বৰ ভাল লাগিব আৰু যাযাবৰা আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ এতিয়া মাছ পোৱাগৈ নাই মাছ পামগৈহে দেখাম মানে দাদা এই মোক মানে মই যি চিঞৰিছোঁ না একদম পাগলৰ কুকুৰৰ নিচিনা বকবকাই আছে মানুহবোৰে মোক দেখি হাঁহিছে আৰু কিছুমানে বাই বাই দিছে তাৰ দিছে এই আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ একদম উম্মা ইয়াত একদম জাপ মাৰি দিওঁ নেকি উম্মা একদম মজা লাগিছে ইয়াত বহি দিছোঁ ও দাদা বাবুলক মই ইয়াত শুয়ে দিম এতিয়া উম্মা উম্মা মজা বি উবে এইবোৰ ৰাস্তা দেখিছে নাই এইবোৰ ৰাস্তা মই একদম শুয়ে দিম এতিয়া মা কি মজা আবি একদম ইয়াত মানে শুই দিব পাৰিব কি মজা লাগিছে মানে ইয়াত গুটিছান একদম ঢলা সদিয়া কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া মজা একদম ভাল ফিলিংছ একদম লাইক চাইক কৰিব কৈ দিয়া ইমান কষ্ট কৰিছোঁ মই লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাত থকা ঘণ্টাটো টিকি দিব আৰু দেই এয়া আমাৰ যিটো কাম কণ্টিলৰ হেলমেট চেলমেট কৰি দিলে এই ড্ৰাইভাৰ মই ইয়াৰ লগতে বহি আহিছিলোঁ এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে মজা লাগিছে দেৱজিত ছাৰ আমাৰ অংক মাষ্টৰ হয় একদম অংকত বেয়া চোকা একদম কেনেকুৱা লাগিছে একদম মজা লাগিছে দেই অঁ একদম এয়া দাদাকেইজন আহিলে একদম দাদাহঁত কৈ দিয়ক কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে ন একদম আপোনালোকো আহক যদি নাই আহা আৰু লাইক চেক কৰিব কৈ দিয়ক লাইক কৰিব তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব দাদাবোৰ ভিডিঅ'বোৰ একদম মজা লাগিছে অ' মা একদম আপোনালোকক এতিয়া মই এই ঢলা শদিয়া মানে জিৰ' পইণ্টৰ মানে ভিউ পইণ্টটো মই দেখাই দিম আপোনালোকে চাই থাকিব এইবোৰ মই অলপ চলপ দেখাই দিছোঁ আৰু একদম মজাকৈ আৰু ভিউ পইণ্টটো মই বেক কেমেৰা কৰি মই দেখাই দিম এয়া দেখিছে ন কি মজা বে একদম এইবোৰ বালি চালি আছে এইবোৰ বালি একদম মানে তললৈ যাবলৈ মন গৈছে যাবতো পৰা নাই আৰু দেখিছে নহয় আৰু মানে পুলিচকেইটাই একদম মানে ঐ বুলি কৈছিলে আৰু মোৰ মানে ভয়ে লাগি গৈছিলে আৰু একদম আৰু চলি তলিবোৰ বেয়া হৈ গ'ল আৰু মানে তাতে মানে আৰু আপোনালোকে আৰু বেয়া যেন নাপাব আৰু যদি কিবা কিবি ভুল বান্ধি অগ্ৰপ্ৰগ্ৰ বগী পাইছোঁ আৰু এই কি মজা বে খালী ইয়াত এটা ব্যৱস্থাটো ভাল নাই দিয়া মানে ধৰা হ'ল ইয়াত মানে বগীবিল ব্ৰিজৰ নিচিনা ইয়াত মানে লাইটিঙৰ ব্যৱস্থাটো একদম মানে দিয়া নাই সেইটো কাৰণে অলপ মানে দলংখন ইমান মানে বগীবিল মানে ভাল মানে ধুনীয়া মানে লাইটিং চাইটিং ছিষ্টেম আছে ইয়াত মানে ৰাতি হ'লে অলপ মানে দিগদাৰ হ'ব মানে প্ৰব্লেম হ'ব লাইটিং চাইটিং প্ৰব্লেমটো দিব লাগিছিলে মানে বাকী দলংখন ধুনীয়া একদম মজা বনাইছে একদম ভাল লাগিছে আৰু আহি আপোনালোকেও আহকচোন একদম চাওক মই এতিয়া ভিউ পইণ্টটো দেখাই দিছোঁ এয়া চক এইয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বালি কি মজা বে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বালি দেখিছে নহয় এইয়া সেইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ একদম মানে আৰু এইয়ত মাদম একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজতো বে হেৰি থাকে বে এইবোৰ একদম দ্বীপ চিপ থাকে একদম অ' মা একদম গোটেই একদম ডিপ একদম একদম সৰু দ্বীপ এটা আছে একদম হাবি চাবি আছে অ' মা এইবোৰ ৰাস্তা দিছে নাই কি মজা ৰাস্তা বনাইছে আপোনালোকে যদি নাহক ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত আহক একদম ইয়াত মানুহ বহুত হয় একদম চাবলৈ একদম কি মজা লাগিছে ওকেইটা আমাৰ ফাইলকেইটা তাতে ৰখি আছে এইবোৰ দেখিছে নহয় মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ মোবাইলটো কৰি নাযাবি আৰু দেই একদম তললৈকে দেখাই দিছোঁ একদম আৰু একদম এনেকৈ কৰি মই দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ একদম ঢলা সদিয়াৰ যিটো একদম মানে একদম ধুনীয়া আৰু মাজত আছোঁ আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ধুনীয়াকৈ চাব পাৰি একদম দেখাই দিছোঁ আৰু একদম কি মজা একদম এইবোৰ একদম দলঙৰ একদম ৰং চং কি ধুনীয়াকৈ কৰি থৈছে বুজিছেনে খালি এটাই ভাল নকৰিলে মই সেইটো কৈছোঁ কৈছিলোঁৱে আপোনালোকক লাইটিঙৰ প্ৰব্লেমটো নিদিলে ইয়াত মানে এটাও লাইট নাই আপোনালোকে আহিলে মন কৰিবচোন মানে অলপ গাড়ী ৰাতি হ'লে প্ৰব্লেম হয় গাড়ী যিটো লাইট আহে সেইটো লাইটতে চলিব আৰু ইয়াত ইভাগে মানে লাইটিং ছিষ্টেমেই নাই আৰু লাইটিং দিব লাগিছিলে পাছলৈ দিয়ে যদি নাজানো আৰু এটাই অনুৰোধ কৰোঁ অসম চৰকাৰক ইয়াত যাতে মানে আৰু লাইটিং ছিষ্টেমটো আহি যায় সেইটোৱে আৰু ইয়াত দেখাই দিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ আমাৰ এইবিলাকে আৰু চেলফি মাৰি আছে আৰু চবেই ফটো মৰাত ব্যস্ত এয়া চাওক কি মজা আপোনালোকৰ আহিব এতিয়াও মানে ভাত চাত নাই খোৱা আৰু লাহেকৈ অকণমান ফটো চটো মাৰিম চেলফি মাৰি একদম ভাত চাত খামগৈ আৰু